This is Keepsakes, the podcast. I'm Jay Agonoy. Alright, guys, so welcome to episode number 41 of the podcast. And uh, okay, it's we're going to start with our series of episodes that I will tentatively call hashtag vote MNL48. And on this episode, I have talked to Adrian uh, who is a fan of MNL48 Fate, and the group behind uh, the Friends Fries fan club of MNL48 China, MNL48 Shaira. So this episode will be filled with lots of discussions, and of course, they will be campaigning for you to participate in the second general election of MNL48 and vote for their Oshi too. So with that said, we will begin our episode number 41 with MNL 48 Fate. Here we go. Keepsakes, the podcast. Okay, so we have here Adrian. Uh, mm. He's a fan of MNL 48 Fate. And uh, ngayon, naka-loudspeaker siya. Ano, na, it, uh, this is on a messenger call. Pero uh, again, Adrian, thank you for uh, sharing your time. Kahit na medyo late na rin akong uh, nag-revert sa iyo, no? Ah. Uh... Ayan. All right. So, okay, in, in uh, by 6 p.m., eh, uh, we're recording this at 5:59 p.m. Mm-hmm. So, in just a few se- uh, minutes, uh, ayun ano, basta ang brief lang nito is that uh, within that 15 minutes, tell everything. Uh, kumbaga, you're speaking kunwari to the fan, to the fans. Ano, um, siguro in 15 minutes, uh, mag, uh, sisingit ako ng tanong, so maybe I'll cut you later. Mm. Pero uh, overall, uh, i-campaign mo si Faith for the second general election. Ay, uh, regardless. Kasi mm, may, of course, uh, uh, of course bilang uh, unofficial spokesperson ng We Have Faith movement, uh, ako mismo eh uh, to disclose eh, I voted for Faith pero mm-hmm. uh, that said ano, uh, how about the others? Sige, let's start right now. Mm, so yun, ano, eh, sa input naman namin, siguro as of now, may mga 17 votes na nakatali sa amin. Nire-record ko kasi yung mga ano nila eh mga voting nila. Ayun, yung mm. ano, ano hmm. naman sa akin, mm, kasi nakita naman natin yung mga ano eh, yung mga nakapalood ng SFS Festival dun sa sa Thailand, nakasama siya. Mm-hmm. Oo. Oh. Yan, uh, nitong nakarang ano lang, nakarang araw lang, nung Sabado, Nag uh, first generation living the concert sila. Yung sa may mm. Kia Theater. So far maganda mm. naman kinalabasan, marami pumunta. Mm. Ayun. So, so yun yung, yung ano diyan. Kasi nakita naman natin na first gen is ano talagang sila ang ang nauna. Pero for me si Faith is uh, ano naman natin siya eh. Uh, Matagal na siya. So, ang ano namin, ang campaign namin is to save faith for second generation. Mm. Which is, naipakita niya naman na lahat ng ang mm, best niya eh. mm So, Ayun. po. Okay, so uh, cut, cut, cut kita doon, ano? Of course, mm-hmm. uh, speaking from our experience, uh, monitoring, uh, taking a look at MNL48 as a whole, of course, the whole Challenger 7 uh, strategy and all that, uh, the Kokorono placard, and uh, I, I believe there's a lot more reasons kung bakit kailangan iboto ng mga Fancy Fate. Um, you've mentioned earlier, yung uh, yung tally nyo so far ano and then the achievements that she has pero of course eh of course curious pa rin yung mga other fans eh mm. although we are one of the dominant uh, fan groups in MNL48 uh, ah, how can you entice encourage everyone to vote even even your fellow fans to vote for the second general election pero kung uh, oh, wait lang, sir. Sige, sige. Ano, currently we're ha- uh, we're with uh, Adrian Reyes. He's a fan of faith and he's part of the faithful. Ano? Mm-hmm. So yun nga no, um we have a lot of reasons. It um for the other fan groups na napaking napakinggan na tong uh, episode na to or segment na to. This is what I want you to prepare while uh, while waiting ano Uh, after you, Adrian, we have also mm. the uh, twins, the fans of the twins, mm. Shira and Shaina. Oh. And uh, so uh, moving uh, moving back to you, what are the reasons? What are the other reasons uh, to vote for Faith this second general election? Um, So yung ano lang yan. She will try her best to expressor ano, yung talent niya. Gusto niya parang ipakita, he will do her best para dito sa second election. Mm. Second general second generation. Mm-mm. Which is marami pang papakita. Mm-mm. Siguro yun, yun ang ano namin. May nakasambay pang ano sa kanya eh. Mm-mm. Naka-line up. Mm. Yun, yun na, ano, na, na, na, sir. Eh, believe na kakayanin niya hanggang hanggang sa huli. Mm. Mm. Mm. Mm. Ano ba yung traits ni Faith na na very unique among the uh, fans uh, ah, up, up, up, among ano among the members rather no? Uh, ano ba yung naiiba kay Faith? Of course, she, she, uh, uh, all of the ladies are doing their best. All of the ladies are uh, trying their best to uh, keep themselves up in the rankings. And since uh, yung second general election, hindi natin makikita, eh, this is like mm. Big Brother, hindi natin makikita yung results until they uh, show it. Uh, pero yun nga, mabalik tayo. Ano ang ah. nakita mo kay Faith na wala sa ibang mga members? Uh, siguro yung ano niya, sincerity niya sa pagiging bilang idol sa mm. iba. Pero yung best mm-hmm. niya, kaya niya pa ipakita na buong energy niya para sa mga idols niya, para, para sa mga faithfuls, sa, sa faithful niya universe. Mm-hmm. Sa mga international mm-hmm. fans, na-notice na din siya eh. Mm-mm. Uh, can you can you name me the international fans kung sa kung which countries are they from? Mm, ano ko lang is Thailand. Mm. Thailand where she went there uh, with mm-hmm. the Senbatsu for the Asia Festival ng AKB48 group. Okay, mm. um any any other things? Any other things? Tell me more. Ah, uh, siguro yung SKT48 yung na, na, na ano din siya eh, na may pinakita din sa concert nabanggit din mm-hmm. siya na na-miss daw siya ng ibang SK, uh, 48 SKE, nila. Sa, oh. Ah. Mm-mm. Mm-mm. Ano siya? Mm-mm. Sa yung, yung Ayun. ano niya, ah sige sir. Sige, ikaw muna, ikaw muna. Ah, sige. Sige, yung senpai niya, ah, uh, inano din siya, ni-encourage din yan siya na she will do her best para sa mga ano natin, para kay Faith. Mm. Jesse nung nakaraan nga, nung nag-live siya, nung last IG niya, uh, ah, nanotice siya ng senpai niya. mm Yun. Uh, Which is sino? Uh, sino? Ah, uh, kalimutan pangalan eh. <laughs> Is this Yuki Kashiwagi? Oo. Uh, ah. mm-hmm. Yuki Rin ang tawag nila, si Yuki Rin. Si Yuki Rin, okay. Mm. Uh, Kashiwagi Yuki uh, from mm. AKB48, mm. if I'm mm. not mistaken mm One of the uh, one of the older generation members to, if I'm not mistaken, no. Mm. Mm-mm. Right. Okay. Um, have you been? I, I believe you've been to the concert uh, since you mentioned the concert earlier. No. How was she? Ano? Uh, ano observation? Ano naman siya? Masaya siya. Mm. Nakita niya yung mga Mm-mm. talent nilang lahat, mga, mga sister group, Mm-mm. mga sister niya. mm So yung mga pumunta ng mga faithfuls tsaka yung mga ibang uh, groups, nakita namin sila ah, nandoon, sumuporta para sa kanya. Mm-mm. Mm-mm. Yeah, nandoon Ayan. din yung mga ano, Japanese. Mm. Oo, yung mga Japanese idols, no? Uh, hindi, uh, how, yung mga, how is Sir Hin- mm, ah, mga, yung ano? Mga fans ng ano, uh, Japanese pumunta dito. Wow, there so there are Japanese fans na pumunta dito to see fate. Tama? Uh, hindi ko alam kung anong ano nila. Kasi may mga iba ah, depende fans. Pa rin, ano? Mm-hmm. Depende sa ano. Mm-hmm. Depende kasi sir eh. May pumunta mm-hmm. din dito din. Mm-hmm. Mm. Mm. Ayun. Uh, mm, sige. Ika, uh, can, can you tell me more? Yan, siguro yung isa nakatabi ko is uh, Japanese uh, ano siya. Nandito siya. Mm-hmm. Mm, sino Oshi niya? Ah, hindi ko napakinggan yung ano eh, nadinig ko sino yung Oshi nga. Mm, sayang. Mm-mm. Ayun, so um, about her interaction with her fellow members, what have you noticed? Ah, ano naman siya, mabait naman si, si Faith. Ah, ano naman siya, Mm-mm. approachable para sa mga ibang sisters niya. Mm-mm. Well, uh, Ayun, mm-mm. friendly Tell siya, friendly friendly. Ayun. Mm. Um, so that's one of the uh, that's just so many of uh, Fate's qualities ano. And mm. uh, uh, uh siguro will cut uh, set that aside muna si Fate. I want mm-hmm. to focus on your fan club, the faithfuls So, can you tell me more about the faithfuls Uh, ah, nandiyan kami para kay ano, kay Fate. Mm. Support her, para sa this second generation na darating. Mm-mm. Mm-mm. Which is, Mm-mm. sabi nga ng international uh, fandom, guys mm-hmm. uh, sa US. Uh, pinag-uusapan sila ko ano daw nangyayari sa ano, MNL48. Mm-hmm. Mm-hmm. Which is, yung kanina lang, napanood ko yung 48 Talks which is uh, sabi nila dito kay Sir uh, Sir P is very wrong ang ginagawa niya against mm this sa mga girls natin 48 first gen. Mm-hmm. And sabi nila ng isa ng comment, it's very early para mag <laughs> mag general election. Mm-hmm. Yun nga sabi na tapos if you not uh, reach the rankings para sa election, mm. you'll be eliminated. Mm. Yung ano nila. Mm. Pero kasi dito sa traditional AKB48, wala silang ganon. Mm. They will be they will be part as a 48 as a reserves. Mm yun ang ano nila. Mm-mm. Mm-mm. Ayun, no. So can you tell me uh, sige, uh, thank you for letting me know about the inter uh, about this international sentiment ika nga ng uh, ng uh, fandom ano uh, mm. about uh, the general elections and fate ano. Uh, moving on, uh, uh, we have four minutes on our time, pero I want to leave the last two minutes for you to play ano pero uh, before that um yung uh, how how are the fans how are the faithful so far ang faithful ano eh they want faithful to remain as a idol kasi pa mm nila makita si faith mm, mm-hmm. this second generation na darating mm-hmm. so pinupush namin na uh, uh, i-vote siya into remaining mm. second generation. Mm. Ayun, We want her sa Uh, ah. ah. Mm. Yeah, you want you want faith in the second generation, tama? Ah, yes, sir. Mm-mm. Yan, uh, ah, sir, ganito. Um, we are now on the last three minutes. I'll give the time for you to plead to everyone to participate in the second general election and vote for faith. The time is yours. Ay, hindi Uh, so yun, sa mga fans ni Fate, believe ang talent niya is nandiyan. Nandiyan lang siya. Dito tayo para supportan siya. Uh, kailangan natin ibigay yung full force natin para sa kanya. And masaya, masaya siya pag nand- na, nakikita niya tayo. Siguro yun ang bigay natin ng best natin para sa kanya. Uh, i-vote natin siya para sa dyan, darating na election. Uh, yun lang, mm. sir. Okay. Bilis ha. Ah. Ayun ano, um, sige, uh, how can we find the faithful? Um, sa ano na, sa FB page, nandun ang, ah, uh, siguro yung Fatal Universe nandoon. Mm-hmm. Kaya yung Faithful nandoon din. Mm-hmm. Hmm. So there are two fan groups pa no uh, related to Fate, ano? The Fatoverse and the Faithfuls tama? Mm. Mm, so so sa ganung kasikat na idol ano, dalawa ang fan groups niya no. Mm-hmm. Uh, which is of course ako faithful ako eh. Eh ikaw mm-hmm. faithful ka rin. Eh may iba pang faithovers diyan pero uh, well, uh, I'm not speaking in behalf of uh, the faithful ano, uh, you are rather no. Um mm-hmm uh, isa lang masasabi ko about kay Faith. We followed her, we followed her steps. And of course, uh, yung fandom niya talagang, uh, we can call it a protection squad of sorts. Mm. And yung kay Faith talaga mismo eh, uh, she, she is an interesting character in ML48. Again, sinabi ko kanina, sasabihin ko ulit, mm-hmm. one of the dominant idols in ML48. Enough to have her center finally sa concert, which is Kokono Placard. Mm-hmm. Yes, sir. Oh, yun nga ang mm-hmm. ano niya. So, oh, speaking of the concert, how... Ah, um, maganda. Maganda yung ano, mm-hmm. placard. Which is yung... How, mm. yung papakita mo yung love mo sa kanya. Mm-hmm. Ayun na. No? Sige, I mm. think that's about it for our time. Thank you very much, Adrian Reyes. He is representing the faithful and he uh-huh. asks everyone to vote for faith in the second general election. Maraming salamat. Yes uh, po. Uh, hello. Eh, hello sir. Siguro yung ah uh, siguro sa birthday stand pumunta tayo mm-hmm, para mm-hmm. supportahan natin si Faye. Mm, sige. Mm-hmm. Sige, when nandun sa ano As of now, nasa ngayon kasi nasa ano siya eh. Vertis Mall. Ah, nasa ah, Vertis sa Vista Mall, Mall rather. Sa Tansa. Vista Mall Tanza, Cavite. Okay. Vista Mall. So, So, sige. Mm. Uh, sige. Uh, thank you very much, Adrian. Maraming salamat muli and thank you for your time. Keepsakes, the podcast. All right, so after MNL 48 Fate, we will now move on to the twins, and perhaps the only twins in the 48G altogether. We have our friends from Friends Fries, the fan club of MNL 48 Shaira and MNL 48 Shaina. So let's go. Keepsakes, the podcast. We have French fries. I have with me Dre, Jetty, Rainier, Hello. and Zen. Uh, they are all uh, members of the uh, French fries team. Uh, Shira and China and a four-way discussion and uh, may hahabol pa pong isa from uh, from saan ito? Eh, si Grey si Grey Diyos. Okay, si Grey Diyos. Gray. Gray. Si Gray na lang. Gray, okay, saan ka banda ngayon currently? Ako? Yeah. Ah, ako, Dre. Ah, bali, ano, nasa Davao. Davao, ay, layo uh, ah. Oo, mm-hmm. Davao. Kaya nga, mm-hmm. hindi ako makaano bye. talaga. Oh, bye, kam- uh, bali, bye, kamusta yung uh, bye. Rojas Market dyan? Ah, okay naman, okay naman, bali, peaceful na ulit, balik dati sa ano, balik ulit sa dating anong tawag Schedule. dating gawi, da, gaki, dating ano, marami pa rin nagbebenta ng mga ano, mga damit, mga ah, pagkain. Okay. Nakapunta nang kapunta diyan si ano si Jet. Oo, yep, bago yep. last year. Mm. Oh, sige. So, okay. Uh, sige, salamat bye. Uh, Dre, uh, si Jetty. Mm-mm. Eh ano, uh-huh. sa anong status ngayon? Anong status mo ngayon? Chill lang. Okay. <laughs> Okay. Sige, si Rainier, anong status? Ah, uh, chill lang. Chill din. lang, okay. I, I, and I presume si Zen chill lang din. <laughs> um, Okay. Oh, All right. So we spent around 2 minutes of the time. Huwag na nating paligoy-ligoy pa. Uh, so mm-hmm. french fries, uh, for the first part, how will you introduce the twins? Paano? Dre, ikaw, ikaw muna, Dre. Sige. Uh, actually, uh, ang pinaka ano talaga namin is about sa twins is paano ba? Isa sila sa mga ano sa mga mga J-pop fans, original J-pop fans sa ano sa MNL48 na original girls and we are pleased yung target talaga namin ng mga ano ng mga anong tawag diyan ng mga fans is yung mga baby metal at saka Kiyaki Saka 46 na ano kasi yun yung main fandom talaga nila eh dati pa. So yun, aside dun sa charm nila na kambal sila, ganun. And then ano pa ba? Mm. Parang in short mga weeb, mga weeb uh, fandom. Oo, fan yun, base. mga mga weeb fan base. Pero mostly is yung sa baby metal at saka sa Kiyaka Kiyakizaka 46 kasi doon kasi talaga sila na ano na hook talaga at kumbaga doon sila na introduce ba sa Japanese culture kaya sila na ano kaya sila na nagkaroon ng interest sa MNL48 so yun kumbaga doon nagsimula yung journey nila sa dream nilang maging idol kaya ano so yun <laughs> may dumaang sa kasakyan hindi ko alam kanino yun <laughs> Mm. Alright, okay. So, uh, what are the qualities na, naki- na dapat makita ng mga fans, especially mga hindi pa nakakakilala sa kanila? Sa kanila? I can take on that. Sige, si Jet. Uh, like, if you look at the uh, 48G family, uh, I would say na ang naunang twins is yung mga taga SDN 48 pero they disbanded although I would say na it was it had a good success. And then uh, I think pati sa um, SNH ata before or I forgot which specific uh, China mm. group meron din twins but yeah mm. tumiwalag ang SNH. Mm-hmm. Yeah, and then that, that uh, Team TP uh, separately. So yeah, pinaka last is si Team TP. Mm. But we all know what happened and sad to say yun nga nag-separate yung twins although yung isang kambal had a very successful group na. Tapos yung elder si uh, Yuan, I think, ang natitira ngayon sa 48G family. Mm. Now that we have the Duran hmm. twins to carry the flag sa mga kambal na idols, I think this is a uh, best opportunity for the group na uh, have them around and uh, isa sa mga magiging asset Uh, that would make MNL48 as a unique group. Mm. Right. Uh, tell me more about uh, kasi aside from their twins and they're the only twins so far in the MNL48 and the AKB48 group. Tell me more. Tell me more about ano. Ano bang uh, ano bang okay, nakilala na natin sila. T- tell me more. Uh so I would say strong point. So Well, I would say na I had a uh, strong bond with them ever since nung uh, dumating dito yung Team 8. But we were able to watch them nung 2017 lang. Mm-hmm. So, uh, wait lang po, wait. Sabi rin nila Alisa. Okay. Wait lang. Yan, sige. Si, si, ano muna, sino muna ah, nga, ano? lang, ay po. Sino muna sa sisingit? Eh, anyway, ne. Sige, let okay, me continue, okay. let me continue. So, um, so sinamahan ko sila to watch Team 8 And yun, kitang-kita ko yung pagka, yeah, pagka-weave nila, but that that part of them really stands out na this is so idol-like. This is the same as mga napapanood ko sa AKB Bingo or AKB48 show. Ang kulit, ang daldal. But at the same time, they're purely innocent and funny. So uh, from there, I was able to get to know them. I wouldn't say na in a 360 degree uh, scale. Pero siguro, let's say, uh, I was able to get to know them siguro mga 10% lang yun since uh, I'm not their family member but uh, I saw interest in them na, uy, pag meron ito sa 48 group dito sa Pilipinas, magiging unique ang grupo nila. So from that point, uh, doon ko nakita na isa din tong ano eh, um, ingredient para maging successful yung grupo. Kailangan ng ganito kakulit na member. Pero bonus is, yun nga, mm-hmm. dalawa. So, let's take opportunity on that. Mm-hmm. Right. Any other uh, people in the in this group who would like to speak for their behalf? Uh, sige, sige, okay. Rain. here. go. Uh, sige. Uh, ganito po yan. So, before po, uh, masasabi kong normie ako dahil wala akong alam sa group, sa mga AKB48 group na yan. Then, meron po akong friend na talagang parang supporter nilang dalawa na talagang pinipili niya akong vote. Then, on that point po, I tried watching videos about them. Tapos, parang nakakatawa lang sila panoorin na hindi mo napapansin. Unti-unti, ahanap-hanapin ah, mo na sila, ganun. So, yun nga, katulad ng sinabi ni Jetro, Uh, may pagkamakulit yung dalawa. Though, medyo mas makulit si Shaira. Tama ba? <laughs> Then, ayun, parang sa isang video, parang napaka-natural nila, hindi katulad ng iba dati na ah, Ayan, sorry, um, uh, naputol tayo, no? Ayan, um, we have here Bridget and we now have Eliza. Uh, ladies, uh, I think uh, medyo na, nag-overpower kayo dito sa, ano, na sa recording, ano. Pero, um, uh, say hi. Hi po. ano? Ayan na, medyo, medyo ma, ano yung recording nila, ano. Ayun, I mean yung, uh, uh, ano ba yun? medyo malabo yung uh, <laughs> how how we say this? Guys, help. <laughs> audio? Oh, yung audio, yung audio, yung audio. Yung audio? Malabo yung Malabo? Yeah, malino yung audio, pero okay. I think uh, there's a lot of background yeah. noise. Ayan na. Um, ay nga po, pasira sa ah, labas oh, ako. okay lang. Ay, okay lang. Sige lang. Okay, si Bridget muna. Um, okay, we, we're continuing with our question on uh, Shaira Shaina. Nabanggit na ni Jeto yung unique points nila. Nabanggit na ni Rainier yung, uh, yung, in, yung pagka-interest niya sa kanila ay ra- rather, no? Tama ba? Uh, yes po, yeah. Uh, ayan, okay. So, um, what are the unique things that uh, Shaira and China that twins have. We'll start with Bridget. Il, ano, ilan po ba maximum? Hindi, hindi. Go, go lang, go lang, go lang, go lang, go lang. Go lang. We're, we're currently recording na. Go. Yung, uh, unique mm, points? Unique points. uh, sige. Um, mm. Ano, for me, ah, ano ba, yung sa, ilo lang yung ano, ay ah, natatak sa utak ko ah, kasi impromptu. Sila lang yung, I mean, yung kilala ko sa MNL48 na fans din ng ano, ng baby Mhm. metal. Tsaka, unique points, ilan din sila sa um, kumbaga, di ba sila lang yung, parang konti lang po kasi yung twins na nakasali sa mga 48. Mm, Actually, para sila nga lang eh. Para sila na nga lang eh. Sila nga lang. <laughs> currently. mm currently sila lang, lang currently. Endangered oh, species. Nga. Oh my gosh, just mawawala pa charot. Hindi, wag naman. Pero yun nga po, sila rin po yung parang currently na sila na lang po yung twins sa 48 Tapos, sila po yung twins na akala ko at first talaga, ito yung pinaka-unique sa kanila. As in, sobrang kulit nila akala ko kasi pag twins na babae, alam mo yung parang sobrang sweet kasi idol. Pero hindi, kabalik na lang sila eh. Pares sila. <laughs> Sobrang, Seryoso, alam mo, parang sobrang demonyo charot. Pero basta sobrang ano nila, ang kulit nila. Sabi naman sa demonyo. Pero para for me, <laughs> sobrang... Pareho silang baliw. Oo, oh, pareho silang baliw. Unique yun kasi usually, di ba, pag nakatingin ka sa mga idols, parang you like them kasi they're so, ano, tawag dito, sweet, ganyan. Sa akin, nagustuhan ko talaga sila kasi sobrang loko-loko sila. <laughs> <laughs> Oo, mm, yun. So, kumbaga parang uh, makaka-relate talaga sa mga fans. Alright, so, uh, ayan, oh, we have uh, four minutes on our time. I want everyone to plea for Shaira and Shaina, the twins, to the fans who are listening to this segment right now. Go. Ako mauna. Ano daw? So, ano, please vote for the for Shaira and Shaina. gusto ko sana na hindi niyo lang sila i-save kundi sana is ipapasok niyo sila sa Senbatsu kasi matagal na matagal o oh, matagal na matagal na talaga yeah, pangarap na makapasok sa Senbatsu and then yeah, totoo yun. lang ayun okay wait mm -mm. mm. <laughs> ayokong kasi ng oras PJ Alisa kayo naman no? Huh? Napahas eh. Ay, ala. ano, <laughs> ano, ano? Teka, nawala internet ko. Ano? Wait lang, wait lang. Una? Internet ka, internet ka. Ah, sige, ako na lang. Oo, go please. <clears throat> ah, ano, sorry kung late ako ngayon, pero... Oo oh, din. Ano kasi, since aspirants days talaga, ano, parang nung una kong sinuport yung kambal, lalo na po si Shaira, ano talaga, na-amaze lang talaga ako. Kaya, ano, kaya dapat sa Senbatsu talaga sila kasi once you get to know them, parang mauhook ka talaga, mafifish ka talaga sa kanila. Dahil hindi, lang, hindi lang dun sa, ano, sa pagkanta, tapos yun sa pagsayaw nila, yung personality talaga nila, ano, continue siya nagbo-blooming, kahit yung katulad ng sinabi ni Breed na baliw, ganon, ano, once you watch their lives, mga ganon, ano, talagang mahuhook ka talaga. So, kay, ano talaga, dapat talaga, ano, pasukin na talaga sa Senbatsu yung kambal. Maganda sila sa center. Maganda nga eh, double center. May kita mo, kambal na ano? center. Di ba ang, ang kulit nun? Para unique. Eh. Para cute. Hmm. Ayun. Okay, sino pa? Yes po. Hello, hello. Yan. Uy, rinig ako, rinig ako. Rinig ka, rinig ka. Sige. Bakit dapat iboto si Dashaira? Sino na ba? Alaysa. Ay, ako na ba? Oo. Ah, ano, sasabihin ko. Sige lang. So, please vote ko for, please vote para sa Kambal kasi pinapangarap talaga nila na makapasok sa sen, lalo na sa Senbatsu. Ah, uh, No, hindi ko alam sasabihin ko. eh, kung ano nasa puso mo. Nagmamakawa. Nagmamakawa ko kung sino man makakarinig nito. Please, iboto nyo sila. Pangarap talaga nila to. Ayun, yun. <laughs> Wala maisip. Mm, sige, ino pa pa. Sino next? Sino next? Go, go, go. Jen, Jen, sige, go. So, uh, for me, uh-huh. um, I think talaga I think talaga makapasok sila sa Sanbacho or di lang sa 48 basta sa Sanbacho kasi they have ano, they have the, dedica- the dedication naman, they have the commitment to do do so. And I think napakita na nun sa concert na grabe yung energy, like what the heck, ang gagaling nila. Yun na po. Vote. Bumoto kayo. Ayan. Alright, so again, uh, ladies and gentlemen, Friends Fries, the fan group of MNL48 Shira, MNL48 China. Maraming salamat sa time ninyo and, and thank you rin thank po. Thank you po. Thank you, thank Ayan. you. Thank, thank you, thank you. That wraps up another episode of Keepsakes, the podcast. New episodes can be heard on anchor.fm slash keepsakes Apple Podcasts, Google Podcasts, and Spotify. You can follow me on Twitter at jayagonoy. More updates will be posted on facebook.com slash keepsakes by Jay. Leave your voice messages using the Anchor app available on Google Play and the App Store. Shout out to Lee Rosebear for the music. Thank you for listening to the podcast, and I hope you enjoyed it. Until next time.